ir kapitālisms un ir pareizi citas bankas viss, bet cilvēki mīļa, nu, mēs jau varam sapņot un, un domāt labi, bet, nu, nemai, nu, nu realitāte, realitāte ir tāda, kāda ir, un es nezinu, tur, kas mainīsies. Nu, kas grib, nu... Nē, nu, ja mēs nemainīsim, nekas nemainīsies. Nu, bet viņi izmaina visu laiku tā, kā viņi ir iecerējuši. Nu, viņi izmaina, tāpēc... A, jums nav plāna? Tā ļoti slikti, ka jums nav plāna. Ar viņiem ir plāns. Protams, ka viņi ir. Kur ir jūsu plāns? No, no Eiropas Savienības vārda visu, un tagad atzīst, ka sākumā nevajadzēja iekļauties Eiropas, Eiropas komisija precīzāk. Ja? Eiropas komisija. Iekļauties. Ja krimināla vienība pilnīgi nevē, neievēlēta. Ja? Viņu nodibināja eh, Euratom. Un, un dabūtu atpakaļ, tas ir, nu, tas ir loģiski, mēs varam cīnīties un iet, bet nu, tad jāmainās visai mūsu sabiedrībai, visai Latvijā, visiem. Jā Visiem ir labi, tā kā ir. Biznesa viņiem labi, tiem jā, ir labi, jā, valdībai labi. Jā, tu zini, kāds tam ir labi? <clears throat> Visi pīkst un kliedz. Nu. Arī biz, biznesisti un visi nu, arī deputāti augšā, kas sēž ar visiem algu, arī tie pīkst un saka, kas nu, jā, nu. nu tāpat, nu, nē, nu, loģiski, nu, nu neies, nu, nu, tam es neticu. Pirms viena pati valsts nevar, noteikti vajag. Muļķīgi, Islanda ir vairāk, nu, Islanda sakārtojuši sev, un viņi ir vismazākie, viņi ir 300 tūkstoši cilvēki. Nesakārtojas cilvēki. Tam tur. Viņi vienkārši šitā nerunā, ka neko nedarīja. Viņi, viņi, kā, viņi ir tieši ot, kā dzimtas. Sanāk kopā, tu izdarīsi to, tu to, to, viņiem ir plāns, viņi sadala uzdevumus un viņi izdara visu kopā, bet viņiem ir tās dzimtas saglabājušās vēl. Un tāpēc es arī strādāju ar dzimtu restaurāciju, tad es arī apzināti saku, restaurēju katru savu dzimtu. Tas ir ļoti svarīgi, saprotiet. Mums ir jārestaurē savas dzimtas. Ļoti svarīgi. Un eh, redz, kā aizgāja. Marita it kā ļoti labi iekārtojās, ar krutiem cilvēkiem iekārtojās. Bet nu, ne, tas, tas nestrādā. Mums ir vajadzīgs eh, tas, kas ir pa īstam. Nezinu. Es te palasīju, ka eh, mūsu Jānisam Harijs arī bija jūsu latviešu biedrībā. Ko viņš ir izdarījis? Ko Kāds viņš Harijs? Viņš ir Rīgas latviešu biedrībā došana. Man ir pašai sava biedrība. Viņi saucās, viņi saucās Latvijas biedrība. Nu, kas viņš ir inženieris? Viņam benzīna liela tagad un, un, un visu. Bet, eh, vārds sakot, par to nerunāsim. Runāsim par mūsu dzimti. Jo mums ir, eh, tāpēc, kad, tāpēc, kad eh, mums ir ļoti svarīgi tomēr. Mums ir dzimtas celomlauži, tā kā Pēters, kas bija spēcīgs savās idejās un, un visu, vai ne, es tāda neesmu, un mani dēli netik nav tādās idejās. Kāds tad bija tas Pēters pastāv? Viņš bija, viņš pa savu lietu gāja un bija, viņš skolā bija celomlauzis. Nebija ne sporta zāles, nekā nebija. Jā, skrēja ziemā pa sniegu un pirmās vietas ņēma rajonā. Un bērni bija mm, šitie te ar apbaloti pa labu slēpošanu un pa visu ko. Bez, ja, bez jebkādām materiālām bāzēm. Nebija nu, toreiz ne sporta skolas. Es gribu teikt, ka nekas. viņas arī es tā bieži padomāju, labi, viņš uz savu biznesu nodarbos, bet viņam tā piška arī strādāja. Ja? Viņš izdomā tādas lietas, kaut ko pirmam tā, es domāju,

Jā, tā kā jā. Rīgā viņš ir, bet nu, kā Rīgā? Tas ir arbis, kas ir Rīgā. Jā, bet jā, vai, nu, tas ir tā, to, ko mēs darām, jā, bet, nu, mīļā, nu, nu, kā, kā. Es, lai tev veicās. Bet, bet tev vajag ar mums visiem sajiet kopā. Es ieņēmusi tādu domu vai ne, bet... Uh, Nē, nu nevienam jau neveiksies, ja cilvēki paši nesapratīs, ka ir jābūt izējai. Ka tā kā tas ir bijis visu laiku nevar turpināt, jo viss jau iet uz leju. Nu, protams. Nu, ko tad jūs darīsiet visu kā parasti un sagaidīsiet labākus rezultātus? Nu, tā ka nē. Tad ir jādara kaut kas tā, un, un, un es strādāju kā zinātnieks, man ir 14 parametri, un pa visiem jābūt labi. Un visu uzreiz var sakārtot. Kāpēc mazāk vēlēties? Labi, bet tad paskaidro man, lūdzu, tu, tu ar savu naudu ar īriem, ja? Loģiski spriežot, mīļā mana, es tak neaiziešu savā uh, mežiņā, nocirtīšu kociņu, uzspiedīšu tempeli, aiziešu uz molu vai aiziešu uz, uz skaju vai aiziešu uz elvi un pateikšu, lūdzu, šeit tev kociņas dod man visu, ko man sīkst. Uz molu nē, bet tu aizies uz centrālbanku un Jā. tev viņi konvertēs. Viņus. Un tur ir uzskaita, tur ir grāmatvedība, cik katra dzimta var būt. Nu, tu to nopietni domā. Nu, bet, protams, tā tas bija brīvvalsts laikā gan drīz nu, vai tā. Līdzina, Tagad mēs vienkārši tā esam labāk. Mēs esam labāk nekā brīvvalsts laikā bija, Kurā protams. Kurā pagaidi? Nu, nu, tas ir absurds. Es nevaru paņemt kokus, aiziet uz banku un pretī saņemt pirktspēju kaut kādu. A, tu labāk paņemsi tos papīrīšus, ko viņi tev dod? Bet Kāda ir tiem nav, tiem, tie ir pilnīgi pauši, viņiem vispār seguma nav. Pauši, protams, la, vajadzēja atstāt lapus, lati mums ir... A te tu pati kontrolē situāciju, tā pati dzīvi, tā kontrolē situāciju, tāpat kā tas ir tavās mierēs. Pašas mieras kontrolē situāciju. Un, un, un neviens nav, nav korumpēts tavā organismā, ja? Viņi rada asinis, cik tev vajag. Bet un tāpat tās arī... Tāpat šeit. Nu, Tur vienkārši ir cita grāmatvedība. Tur vienkārši ir cita grāmatvedība, saproti? Nu, te mums nav kadru ne priekš tādas grāmatvedības, ne priekš kā mums kadru nav. Kādu kadru nav smieklīgi? Pad, padomā pati. Tas, tas ir... Tā domājuši, kā tu ir no kaut kā no. Nē, nu es esmu pasaules mēroga spēlētāja, jā. Es strādāju, jā, tiešām, es esmu pasaules mēroga. Jā, jā, jā. Bet tu saproti, tur ir ļoti vienkārši. Uztais mazu grāmatvedību piemēram, eh, kad tu mazgā traukus, tas ir vērtīgs darbs arī mājā. Tas, tā, tam ir, tas ir neapmaksātais darbs. Nu, man ir zviedru grāmatas par to visu, ja? Tu, tu eh, nedēļā, piemēram, trīsreiz nomazgā traukus, tu esi nopelnījusi, tu teiksim, simts iriņus tajā nedēļā. Svečturis, viņš ir jāpielīmē. Nu, bet es tikko tur viņus ieliku. Ko? <laughs> nu, kā, tev jau sen vēl nokulīsi. Pagaidiet, pagaid, tagad es par svarīgām lietām saku. Nāc arī paklausies. Nē, man šausmas, tā ir mana mīļākā krāsa, tāpēc es pārdzīvoju pa viņu. Nu, tas ir nu? svarīgāk, kā mēs naudu grāmatvedīt taisīt. Klausies. Smags jautājums. Nu, nav krāsa. smags, tas ir elementāri. Nu, man ir maģistrāts ekonomikais, es mierīgi varu satāstīt. Pārt sakot, eh, nu kā, nu ir taču īstenojumi jebkurā firmā. Cik, cik jūs maksājat darbiniekiem par to un to darbu, jā? Ja? Nu. Jā. Un <clears throat> tāpat tās arī ģimenē ir neapmaksātie darbi. Galvenais, kuri rada vērtības. Viņi rada milzīgas vērtības mūsu dzimtām. Un tagad visas dzimtas ir aizbraukušas prom un nerada vairs vērtības mūsu tautai. Un kas ir palikušas tās? Un šeit viss iznīca. Viss iznīca. Tāpēc, ka viņi strādā uz tām dzimtām, kas tur ir. Ar šeit neko vairs nestrādā. Viņi ir aizbraukuši, dar, dar visu labos darbus. Bet ja mēs sākam viņiem dot naudu par to, ko, ko viņi šeit var izdarīt, viņi taču atbrauks atpakaļ. Mēs viņiem daudz labāk varam samaksāt. Ja? Un tas ir tas, kāpēc pastāv valsts šodien Tas ir- cilvēkiem bērni viņiem tur ir un ārzemēs viņi skolojās un viņi vairs uz Latviju dažs labs nemaz atpakaļ neskatās. Jā, tie pārējie. Un vienkārši šī sistēmā ar īriņiem katra dzinta izdod paši emitē naudu. Nevis, nevis naudu emitē kaut kāds tur žīts kaut kur, ja? Pēc nu, kam tas mums vajadzīgs ir? Katra dzinta var emitēt um, iztiks minimumu paši. Tas ir vienkārši standarts. Un uzreiz visi sāk sagriezties, un viss tas ir elementāri. Es tādai lietai neticu, neticu vairāk. Es vairs tam neticu. Šveicē tas viss jau ir? Trīsas, trīsas valdības savā mūžā esmu dzīvojis pie Latvijas, ienāca Krievs pie Krieva, ienāca Vācietis pie Vācieša un, un atkal Krievs. Nu, un kur un tad nu ir? Jā, nu kur tā kas tur ir? Nekas nav, nē. Ā, nemaz nesaka, pie krieviem bija labāk nekā tagad. Jā? Daudz labāk. Sociālā dzīvē, jā, bet jā, tu paņem politiski. Kas tas tagad politiskais ir? Jā, smajās. Ah, jā, tu vari izbraukt un darboties ah, ar citiem cilvēkiem. Mēs ar Jānu toreiz izbraucam uz Angliju, mēs bijām kā kaut kādu nu, nu izņēmumu. Nu, mēs neko nerezīmējām. Ne? Nē, nu viņam iznāca nu, nu jā, nu. tā, ka viņš nedarbazot, kas iznāca. Tāpēc, ka Sipču tur bija, tur bija nu, savu līniju kaut kādu iznāca. Sipču jau bija paziņa. Nu, tur, vai kā tur. Nu, nu mums tas nav tā. Ne no uh, VP tas nāca. Bet sievišķi var nu, tā strādā, bet ne no valsts, bet ne no tās no valdības. Tur ir paši sievišķi. Tas viss, tas viss tā ir bijis. Labākie laiki bija pirms visām šitām žīdu revolūcijām, tad, kad te bija mūža sistēma. Tad toreiz bija 8, 11 bērni ģimenē, visi bija, bija aprūpēti, visiem otru bija pēduši. Neviens neuztraucās par nākotni, tas bija cita sistēma. A tagad, kā nu. viņi tev iejūguši, jau tu esi pilnīgi iejūgt. Mūža kungs valdīja, mūža kungs ir zemnieka bērns, kas bija attīstīti paskoloj un, un laiku skolā. Jā, jā, viņš tev tiešām atbalstīja. Tas bija, nu kas jau, kas jau nebija eh, eh, tiem nu, jau. Tiem vajadzēja. Ja tikai mēs varētu paši, paši šitādas, šitādu līdzīgi lielsaimniecības taisīt un paši savus eh, pamatiedzīvotāju vadītājus. Kūt. Un tu šodien vari, nu labi, tev iedos zemi, te kaut kādu zemi. Tev vajag tehnika, ar ko to zemi izstrādāt, ar ko to Es tagad em, emitēšu līdzekļus, lai iztīrītu visu Baltijas jūru. Tur vajadzēs triljonus. Un es to viena pati varēšu noemitēt, tāpēc, ka es varēšu to projektu novadīt. Ja? Un tā ir ar jebkuru vērtīgu projektu. Mēs paši emitēsim visus līdzekļus, kas mums ir vajadzīgi. Nu, lai tev veicās, nu, es, es tik vienkārši varu abrīhalputeju un tāda enerģija ir. Es tiešām par to. Jā. Tādi mēs esam būzuļi. <laughs> Enerģiski ļaudis. Tā viņš ir. No papa un mamma. Nā, tā enerģija. Kāds, kāds bija tas mans papas pastāstījums? Tavs papas bija gudru galvu strādīts, un viss viņa vienīgā nelaime bija alkohols. Nu viņš nu, jā, varēja jā, jā. ministrs būtu strādāt, un mm. viss, bet nu, ka viņam pašnabas garšoja, un tas, tas bija. Bet, nu, ja viņam vajadzēja darbā būt, eh, un, un viss, tur viņš ar gan vepā gāja tā kā zirdziņš. Nu, Nekad nekavēja un nebija, vai ne? Zinātniski tā laboratorija viņam strādāja, pieci cilvēki, kā tur saucas. Visi tie puiši vēl vienā vēl pie manis apsēdās. Mēs visi taču vienādi iezēram un bijām, nu kas viņiem deva spirtu, ko tās detaļas tīrīt. Nu, puiši ir jauni puiši, viņi to spirtu izlietoja citur, kur, un tāpēc varbūt arī tā dzeršana iznāca un tā. Viņi, bet viņi teica, mēs neviens neesam nozērušies, kāpēc Jānis tā aizgāja, ka savus aknus nodzēra. No? Nu. Nodzēra viņš jums, ne? Man, man daktara, eh, eh, daktara teica ķeguma, kas tas jūsu radinieks, viņš eh, mīl iedzert, man tā kā kauns teikt, vai ne? Es teicu, nu kādreiz jau iedzert, tā nav. Nu, es tak viņu sastutēju uz prekām, jau viss ir labi, te atkal viss ir slikti. Sirds man bija ļoti izpatīt, es tāds rīzogrāns spēlēju. Nu, pēdējā gada. Nu, tā, tā, tā bija. Nu. Bet pagad, pastāst, kāds viņš bija jauns. Ko, ko jūs tur jaunībā draiskojāt? Jauns, ja jaunībā jāprasa mana māsa. Viņa ar viņu pabeidza pamatskolu un vidusskolu kopā izgāja. Tava māsa? Mana māsa ar viņu, jā. Ivānos viņa dzīvoja, tagad arī tur. Jā, un dzīvo tur. Jaunāka vecāka? Viņa jaunāka, astoņi gadi mums ir starpī. Viņa jaunāka. Arī ņiprulīte tā kā tu, jā? Ko tu teici? Ņiprulīte. Nu, viņa savā ziņā, jā, savā ziņā, jā. jā viņa ir Tikai viņa stomatologs, viņa ir savādāk. Viņa iekšā, viņa pasauli izceļies, viņa labi nopelna. Viņa var atļauties katru gadu izbraukāt kaut kur uz Nu, A, cik viņai bērniņi ir? Viņai, viņai aprecēja vīra, diviem bērniem izaudzināja tos, izskoloja. Un, un sava meitenīte slima viņai ir. Viņa dzīve, jā meiteni. Dzīvu nu. meiteni. Un... A kas notika ar tiem auķu bērniem? Nu, nu jā, jā, beiguši augstskolu ir un visi. Nezinu, prasa mammai. Ko tad? Kā tu domā to supu pasniegt? Es skatos terīnē iekšā, tur ir gaļiņa, bet viņu uh, ar visu grāpi nesīs, ja terīnē ieliek. Vien terīnīt ir tur istabā. Man liekas, ka ievā ir vien terīne. Vēl ir, jā? Mhm. Mm Nu, viena ir tāda mazāka par šito, kur... Ievai jau ir e, terīne. Ievai ir. Ā, tu, jā, tur viena bija, jā. Nu? Un, un zups, ka, ka to pavārnīt vēl. Mm -hmm, mm -hmm. Tagad zupiņu jūs liksiet, jā? Ja? Nu, jā. Patrāk. Jā, ļoti labi. Oh. Skolā bija Kravakāris, tas bija viņa draugs. Sēdēja abi naktīs, smējās līdz pusnaktī, pa ko viņi runāja, bet viņam bija omulīgi tani jaunībā. Tādi viņi Kas tas bija. pa kārlīgi? Nu, viņam atklāsas viedrs, viņi visi viedrs mācījās. Ogres vidusskolu manīca visi kopā, un, un tad viņiem ceļš tīrās, katrs aizgāja. Nu, mm. Zenta paņēma viņu Rīgā, tā viņš beidza elektromehānisko to tehnikumu nu, laikam tā, kā viņš bija, vai ne? Tas bija Vēfiņa tehnikums, jā? Jā, viņš mācījās. Tad īstenībā jau Zenta viņu izloloja, vai ne? Nu, viņa bija tā, ka mācīja. Jā. Viņa jau viņa arī pieskatīja. Viņa bija atbildība. Tad. Viņa vienmēr viņu pieskatīja. Jā, jā. mamma tomēr tā līdz pēdējā. Tik tālu viņa nevarēja. Es domāju, ja viņi nebūtu viņu pieskatījis, tik daudz viņš tik ilgi arī nebūtu nodzīvojis. Tā jau varbūt arī būtu. Nu, bet, ka... Viņa, viņa diezgan briesmīgā stāvoklī ņēma pie sevis vienmēr. Nu? nu, es nezinu, nu, mēs esam viņa ģimene, bet neviens jau viņu neņēma pie mums. Bet māsa ņēma. Viņa jau varēja neņemt. Tāpat tās kā. Bet, nu, jā, bet ko nozīmē savu tuvinieku neņemt? Vai tā nav? Nē, nu, mana mamma neņēma. Mēs izšķīramies, nu, tā ir nu, cita lieta. Tu nesaki, ka neņēma. Māsa redz ņēma. Tas ir tuvāk, pareiz brāļi. Un, un, un man es zinu, ka Dībeta un Marita bija diezgan dusmīgas uz to, ka viņi ņēma, viņām jau bija grūti. Nu, nepatika jau, ka dzērājas ir katru dienu. Es domāju gan, es domāju gan, ka viņām bija grūti. Nu, bet man arī nepatika. Viņš nu, pie manis čodros nu, dzīvoja. Varbūt ir pliku dibenu aiziet, ja, ka tu trīs mēnesi. Man nu, bet ne nu, tikai tas, viņš tomēr, nu, tēviņš smirdīgs. Izgāsta pagalma vidū. Viņš aiziet, aizēries namā, ja ne, zini, ka kāpēc jāvada, ka ceļam jābūt viņam. Viņa nav, nu, nu, tā ir viņa tā bija. Jā, bet viņš taču tev roku arī salauz. Nu, viņš jau, ne, viņš jau nesalauza ne, tā, bet tas jau tāds nelaimīgs moments bija. Es biju kritus ar riteni un sen jau, un šausmīgi sāpēja tas elkons. Izrādās, ka man jau tas elkons bija aizdauzīts te. Un, es to, un viņš mani iekūrināja splītī, kā jau laukos, un pats aizgājis laikam pēc šnaba vai pēc kā, es jau negāju viņa istabā. Mm un pagali ir izkritusi ārā, un jau visas ir, tas tapetes jau nodegušas un šitā. Un es viņu ņēmu labāk. Es tev nu, dzirdēju, kā var notikt, jāuzmanās ar Lasies tu projām, man dzērāja mājā nevajag, kas man vectēva māja te notecinās un būs, vai ne? Bet nu, viņš ir sadzēries, viņš man paņem tā aiz rokas, tu pati izlasīsies ārā. Un tik, un, nu, tā, viņš mani, ne viņš man sita, ne viņš man grūda, to viņš man nedarīja. Viņš man tik stūmā ārā. Un man, man nu, nolūz tas elpons, man skrūja iekšā. Jā, es dabūju Pah, ka cik labi, ka tu pastāstīji, man visāds šausmu filmas bija rādījušās no nu, tās, ko... Ne, ne viņš man sita, ne viņš man ir dauzīja, to nav. No. Nu, tāds jau viņš nav, kad viņš savs vai roku griezīs, <laughs> rozīs. Es nezināju, kā tur īsti bija. Nē, nē. Es biju, es biju no riteņa, braucu ķegamā no kalna. Forši riteni, un ritenis nomet ķēdi. Un, un, un, un, un, un es uz, jā, Nu, lidoju, nu. Jā, uz to priekšu. Jā, es vēl koncertu. Klausies, a kā bija tā Helēna ar Antonu? Kāda viņa bija tev vīri vecāki? Nu, vīra māte bija brīnišķīgs cilvēks. Cik var būt labestīgs un būt, tik bija vīra māte laba bērniem un mazbērniem. Nu, vispār Edvīns bija pirmais mazbērns Ozolu ģimenē, un viņš tika kā dievs tur lolots un, un, un mīlēts un būt. Vispirms jau Zente viņa tā kā māte uzņēma. Jā. Nu, nu man jau nebija, kur atstāt. Bērnu dārs toreiz nebija, darbā jāiet, ciemā strādāja. Bija spiestājis es pie mātes uzreiz. Viņai darbs ar to šūšanu bija un visu, un mhm. līdz ar to vainē viņa tā uzpasēja Edvīnu, pabarots un, un apmazgāts un viss dubļos novārtījies, bet vienmēr tīras drēbes bija un, un viss. Un... Kurā, cik viņam toreiz bija gadi? Man nu, tikko pieci, nu, tad jau, kad jau biju viņu, kas te viņam bija, gadiņš bija. Mm -hmm. Gadiņš bija. Mm. Man bija jāsakiet darbā. Nu. Man māte bija uz miršanu, man nebija kur atstāt neko. Mm, nu, šāpēc, Un bērziņu nebija tādā laikā vispār. Mm. Mums te. Jā. Nu, nu, liels Antons. paldies, ka tu past... Ah, un ko, ko tu teiksi par Antonu? Antons bija zemes rūķis. Jā? Jā, zemes rūķis viņš bija. Viņš strādāja, viņš gāja, viņš bija cūkas, kopa, govis, slauca, viss savā Gajavā dzīvoju uz, uz, uz ah, pilsētu. Tur, kur Ivar, nē, kur, kur, eh, nu, tur viņš dzīvoja. Vēseknē, tur jau kur tūkus tādī mājā, tur jau nē. Nē, nē, viņš izbaroja Gajavā, viņš mhm. tos lopus izbaroja, un to ģimeni viņš nodrošināja ar gaju, ar pienu. Vienmēr kapaļ arī zauga tur Gajavā. Nu jā, bet, bet, vecā māte šuva nauda bija, vai ne? Nu, eh, to jau Zenta pateica savā jubilejā Zenta pateica, ka apsveca mātei Valka Lakat un teica, lūk, šitā sieviņa savus bērnus ir izskolojusi aradu. Māte bija galma šuvēja. Visi eh, viņa reizeknes dakteri. Visi šuvēja. Diplomu par šo. Jā, viņa ir. Kursus tur ir Varsīļa, no turienes nāk. Jā, diploms viņa ir. Nu, man ir diploms, man ir saglabāts viņas diploms. Viņa ir avāri, kas agrāk bija kaut mindes vai kā. Jā, jā, jā, tādā veidā viņa. Tāda bija mamma. Bet, redz, toreiz pietika ar vienu profesiju. Jā, lai tu varētu... Man, piemēram, es, es dienā veicu kaut kādas 12 profesijas. Toreiz bija pavisam savādāka dzīve. Jā, tu biji mēs ar savā rodā un tu varēji uzturēt, jā, jā. A tagad tu, tu, tev jā, jāmāk tik daudz, un tu tāpat tās nevar dabūt galvu kopā. Tur tā problēma ir. Jā, nu, tā ir, tā ir lauku cilvēku dzīve. Tā jau arī nav tik prasīga lauciniekam nekā pilsētā. Bet tagad arī laukos nav iespējams izdzīvot tā vienkārši. Nav iespējams vienkārši. Nu kā izdzīvot, ja tev ir zeme tā kā pareizi Ruksu to var izaudzēt, kartupeļus var izaudzēt, burkānus tas nu, tev bet ir. Tev, tev, bet tev bez naudas vienalga, jā, tev, tev nauda kaut kā, teiksim, jā. ja tev nav kur pārdot vai kur atdot savu produkciju, tev tāpat tā nauda ir vajadzīgs valsts darbs, kur tu saņem algu. Nu, ja? Un tā kā mums tā līga tur eh, laukos, vai ne? Viņš dabūt strādāt, lai gan viņai ir tie 26 hektāri. Nu, bet tagad nevar to izdzīvot. Nu, jau, jau nu, visu laiku nav bijis iespējams izdzīvot ar tiem no, bet viņa, viņa tāpat vēl ņemās ar tām govīm. Es vienu vakaru zvanu deviņi jau. nevar savilkt. Mamma ir pie telefona, saka, kur ta līga. Līga vēl slaudz gotiņas. A cik tu viņa ir tā gola? Viņa ir tāda sešas vai tādas. Nu, nu jā, zemes to pienu arī. Piens maksā veikalā dārgāk nekā tam, kas ražo pienu. Jā, mhm. tad tu nodošu un tad tāda jāģēra. Jā. Un to pašu koku veikalā klāt šeit ir ūdeni, tad noteikti. Nu jā, jā nu nav jau tas, nu, kad tu nu. dzer lauku gos pienu, tad tas ir cits piens garša pavisam cita, nu. Labi, vai es esmu jūs nointervējusi? Oficiālā daļa <laughs> ir noveidota, bet eh, visi pārējie plāni vēl mums ir jāizteno.